мы получим здесь, в столице Эквадора, городе Кито, на стадионе Олимпико Атуальпа. И поклянемся со славой погибнуть. И слова из аргентинского гимна, они постоянно цитируются в последнее время в Аргентине. Ну а пока составы команд. Итак, Эквадор. Под первым номером в воротах Бангера. Э, третий Арболеда. Четвертый Веласко. Под пятым Ренато Ибара, шестой Рамирес, восьмой Ромарио Ибара, автор гола, кстати, ворота сборной Чили в предыдущем матче сборной Эквадора, Четырнадцатый й Себальос, под пятнадцатым м Интриаго, 17-й Ардониес, 18 и под двадцать третьим номером Аймар. Сборная Аргентины, но здесь мы еще пообсуждаем состав аргентинцев, если позволят нам это сделать футболисты. Ромеро под первым номером вороток, Второй Габи Меркадо. Под шестым играет Билья. Седьмой Бенедетто, Восьмой Перес. Десятый Леонель Месси. Одиннадцатый Анхель Ди Мария. По четырнадцатым Хавьер Маскирана, пятнадцатый Марко Сакуни, семнадцатый й Николас Атаменди. Под восемнадцатым сегодня вышел в стартовом составе Эдуардо Сальвио. Итак, турнирную таблицу нам напоминают Аргентина пока на данный момент шестая и не попадает на чемпионат мира. В России 25 очков, столько же у перуанцев. По 26 набрали колумбийцы и чилийцы, 28 у команды Уругвая, которая одной ногой уже в России, да, Бразилия. Поехали! Ну, как вы уже, наверное, догадались, да? защитниками. Вернулся главный тренер аргентинской команды Хорхе Сампаоли. А пока следим за этой атакой. Удары! И Эквадор открывает счет! Эквадор! счет! Это Ромарио! Тот самый Ромарио, который забивал ворота сборной Чили в предыдущем матче сборной Эквадора. И сейчас сразу же в самом начале матча он отправляет мяч в сетку ворот Серхио Ромеро. Что творится? 1-0 сборная команда Эквадора выходит вперед. Эквадор выходит вперед, выигрывает верховое единоборство Ардонес. Какая-то неразбериха сейчас я была. А в обороне у аргентинской команды, команды сигнализировали. Даже клуб не буду называть. И так все ясно сейчас. Подача в штрафную площадь. Момент. И здесь э, чуть-чуть не в чемпионате Мексики чуть выше располагается. Он выступает за Америку. И вот он сейчас мячом. Удар рикошет. Но ждем пока что сборная команда Аргентины. Месси, передача Димария в касание, покатил мяч. Но э, немножко не точно, хотя по геометрии очень неплохая получалась комбинация, да. И все неплохо. За большим вопросом ее участия на чемпионате мира такая легкая истерика началась в Аргентине. И Месси. Димария, а удар! А может быть такой полупрострел, но опять здесь уже на сей раз Неплохо. Касание. Месси. Ди Димария. На Месси. 1-1. Леонель Месси. 12-я минута. Эквадор, Аргентина. 1-1. Лео Месси. 1-1. Какая сумасшедшая у нас сегодня игра, а? Я думаю, вам нравится, но мне тоже. Вот так вот. Но надо сказать, что данный счет э, по-прежнему не устраивает сборную команду. Сибальос вступает в отбор, срубает соперника. Ну и, так скажем, на грани желтой карточки. А почему же на грани нет? Желтая есть за грубый Эквадора на попадание на чемпионат мира. Месси с мячом входит в штрафную площадь. удары в игре голки. А, по последним матчам, конечно, много было вопросов а, к Хорхе Сампауле. А, в том числе и по предыдущему матчу против перуанцев. Потому что... Месси попадает в стенку. У которого вроде бы повреждение, да, но они на скамейке запасных. Амеси с мячом. Удар, гол! Удар, гол! Гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол, гол! 2-1 сборная Аргентины выходит вперед. Лионель Месси. Лионель Месси, которого многие подвергали критике. Про которого многие говорили. Вот, дескать, он сборной Аргентины. Не тот, как в Барселоне. Но посмотрите, кто сейчас тащит сборную Аргентины в тяжелейшей ситуации. А, передача Ди Марии выцарапывает мяч. Леонель Месси ошибается. Да. Сегодняшняя сборная Аргентины. Батиста такого не наблюдает. Месси сделал классную передачу на Димарио, но тот уже слишком сблизился с голкипером, да, комбинирует Эквадор, дошли до штрафной площади, ошибка! Какая ошибка сейчас. И еще одна подача. И здесь дотягивается до мяча Сальфа. Сейчас э, выступает в чемпионате Мексики за клуб Тигрес. Э, меняет Севальюса. Навес. Э, по нынешнему отборочному циклу, я думаю, что не совсем так. Ну что ж, свисток на перерыв дает судья сегодняшнего матча Андерсон Доронко пока со счетом Абрисио Вилариньо. Поехали! Второй тайм стартовал и э, давайте о Веласко. И потеря у сборной Аргентины. Нарушение правил, но это желтая, конечно же. Это желтая карта, чем Чуть позднее, после атаки команды Эквадора, которая завершается тем, что выбит мяч. А махал всем на камеру, во всяком случае. Настроение был весьма приподнятым. Ну а пока нарушение правил Билли получает желтую. А фалил на Пенни удачно пока играет здесь. И э, Атаменди и очень удачно. Мяч у Месси под левой. Удар! удар! Он гений! Он просто гений! хет Месси! И Аргентина одной ногой на чемпионате мира в России! Леонель Месси! Вот это да! Вот это Месси! 3-1! Сборная Аргентины выигрывает у Эквадора! Но сейчас, конечно, поувереннее заиграют аргентинцы. Получает мяч э, Лионель Месси, уходит от арбаледы. И перекидывает э, через голкипера. Да, их сборная будет играть, что называется, на поле. Заброс на Месси тот э, хитро. Леандро Паредес, э, да, вместо Ди Марии. Можно, что называется, выдохнуть. Передача и четвертый будет ли... Нет, не попадает. Маура Икарди в ворота. Ну, уже довольно острый угол был здесь. Справедливости ради. Чико, посмотрите, скамейка запасных. Отмечает выход на чемпионат мира в России. Так, поздравляем сборную команду Аргентины. 28 очков набирают аргентинцы. Выполняют они свою задачу, выигрывают со счетом 3-1 на выезде у Эквадора. И хет-трик волшебника Лионеля Месси. Спасибо всем, кто смотрел в ночи. Этот эмоциональный, этот напряженный, этот супер матч. В первую очередь, конечно же, я, например, рад за Лионеля Месси. Да и за всю аргентинскую команду. Молодцы. Вот этим матчем они доказали, что достойны приехать в Россию на чемпионат мира 2018. С вами был Игорь Катманов. Смотрите футбол на Матч ТВ. Это всегда эмоции. Футбол – это жизнь. Всем